真可。 как раньше бывало на а огонь приносили живьем, и фрукты сливали их жир. Викинг не тот, викинг не тот, ходим по квартире, а и жир не пьет. Викинг не тот, викинг не тот, ходим по квартире, а и жир не пьет. Викинг теперь не смельчал, великих уж нет, как вчера, рожденный среди Всяк был человек, как скала Викинг не тот, викинг не тот Ходит по квартире, а то лежит не пьет Викинг не тот, викинг не тот Ходит по квартире, а то лежит не пьет С улыбкой я сел в свой турбан Забавный тряся бородой Всю жизнь приключений искал И был свой